datang laki-laki yang menyukai api hmm, Kamu tidak bisa bergerak. Jangan coba-coba. Aku bertarung dalam nama angin. Lihatlah, inilah amarah angin. Aku adalah laki-laki yang menyukai angin. Launch attack! Tidak ada yang menghentikanku untuk terbang ke langit. It's so what? You're gonna be hurting bad Cause I've been to hell and back You don't wanna make me mad I stay strong You will never see me crack And if you get in my way You're gonna feel the wrath Gotta say it to my face While he's looking back Mirror breaks after math When I suara angin. Badai akan segera datang. Aku adalah laki-laki yang menyukai. Enemy Your team destroyed a turret. Badai akan segera datang. Dengar, itu adalah suara. Lihatlah, inilah. Aku bertarung dalam nama angin. Jangan coba-coba. turret has been destroyed. Our turret is under attack. Your team destroyed a turret. Enemy killing spree. Aku adalah laki-laki yang menyukai angin. Manakah laki-laki yang menyukai api? Lihatlah, inilah amarah angin. Mega kill! Brandon, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up. So I feel like this, I'm immortal When I crack And if you get in my way, you're gonna feel the wrath Gotta say it to my face while he's looking back Mirror breaks after math, when I hate, I attack And when I feel like this, I'm immortal When I feel like this, I'm